सो so, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बिग डिस्क्लेमर इस वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने अलग अलग टाइम पे करी है इसलिए वॉइस में बहुत डिफरेंस आ सकता है so just manage it so basically ना हर पर्सन के लाइफ में एक स्टेज आता है जब उसे अपनी हंसती खेलती कंफर्टेबल लाइफ से निकल के एक ऐसे सेक्टर में जाना होता है जहाँ सिर्फ टेंशन ही टेंशन है किसी को टारगेट पूरा करने का टेंशन तो किसी को सैलरी नहीं मिलने का टेंशन और यहाँ तक कि किसी किसी को तो इसका भी टेंशन होता है ये थर्ड एक्स वाली मिताली किससे सटे यार और यार मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ का टेंशन रहता था आज मम्मी ने टिफिन में क्या पैक किया होगा करेला तो डूड बाकी सब तो ठीक है बट तू हरा क्यों रहा है oh should I be red करेला तो तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स की मेरी मेरे बारे में जहाँ बंदा या बंदी आई डोंट जज योर जेंडर्स अपने खुद के लिए गले का पट्टा ढूंढते हैं और ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट तो कुत्तों की तरह अपने लिए जॉब ढूंढते हैं पापा हम पास हो गए सेवेंटी परसेंट से बहुत अच्छे अब आगे क्या करोगे कॉलेज तो पूरा दिन चलेगा नहीं तो कोई सा जॉब नहीं कोर्स कर लो नहीं पापा हम जॉब करेंगे ओके okay. तो बेसिकली इस छोटे से प्राणी के दिमाग में जॉब को लेकर ये सब चल रहा होता है जॉब करेंगे तो घर वाले भी हमें किसी काम का नहीं बोलेंगे घर और सोसाइटी में भी हमारी थोड़ी इज्जत होगी और सबसे बड़ी बात और ये twelfth pass out student school को ये बोलकर आते हैं हाँ, हाँ। फक यू मैंने तुझे बहुत जेल लिया है अब मैं कॉलेज करूँगा और साथ में जॉब भी करूँगा और खूब मज़े करूँगा <laughs> हाँ कॉलेज और जॉब ने तो मुझे बहुत मारा कोई नहीं घर पे तो मेरी वैल्यू है कॉलेज और जॉब को तो मैंने बहुत हल्के में ले लिया दोनों मिलके बहुत मारा इससे अच्छा तो स्कूल ही था यार कोई नहीं घर पे तो मेरी इज्जत है और घर पे तो मुझे कोई काम का भी नहीं बोलेगा चल जूती है पल्ला <laughs> मैं नहीं जा रहा जा रहा हूँ ना और तुम्हारे ग्रुप में ना एक बंदा होगा जो साला हर टाइम भाई को जॉब बता दे भाई तेरी ही लगवा ले भाई भाई भाई जॉब फिर ये साला ना तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा बाथरूम में भी नहीं भाई जाओ सो बैक इन टाइम जब मैं भी ट्वेल्थ पास आउट हुआ था पापा हम भी जॉब करेंगे तो यार सबसे पहले तो मैं साइबर वाले के पास गया रिज्यूमे बनवाने के लिए बिकॉज उस टाइम पे मुझे रिज्यूमे का फॉर्मेट भी नहीं पता था और मेरे पास प्रिंटर भी नहीं था वो तो अब भी नहीं है ओहो गरीबा मेरे पास तो है सीरियसली ब्रो अगर मेरे घर पे प्रिंटर होता तो मैं पूरे घर में प्रिंट आउट निकाल निकाल के चिपका देता और मेरा घर किसी पुराने थिएटर की वॉल जैसा लगता जिसमें बहुत सारे पोस्टर पोस्टर चिपके हुए और मे भी इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे प्रिंटर नहीं दिलाया बिकॉज एक बार मेरे पास बैन टेन का स्टिकर था Ben ten and what I did with it मैंने उसे अपने घर के वॉशरूम के गेट पर लगा दिया जस्ट लाइक like, सोचो तुम्हारा प्रेशर बनता हो तुम भागते हो वॉशरूम की तरफ और तुम क्या देखते हो बैंटेन का स्टिकर एंड वो भी भाग रहा है बिकॉज उस स्टिकर का रनिंग पोस्टर था फिर तुम अंदर चल जाते हो एंड वो बंदा अभी भी वहीं खड़ा है अपने दस एलियन के साथ इट्स लाइक सुपर प्रोटेक्शन और तुम्हारा पता नहीं है ऐसे बाथरूम में तो मैं बिना खुंदी के भी चल जाऊँ एंड अब मुझे उस बारे में याद आती है तो मैं सोचता हूँ मैं बचपन में कितना कितना चूतिया था मुझे कोई और जगह नहीं मिली उसको लगाने के लिए oh we went off topic so resume is just like ticket for interview just सोचो तुम एक मूवी देखने जाते हो टिकट <laughs> वो तो लाना ही भूल गए तो सबसे पहले तो मैं कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने गया विथ रेस्यू में सो वहाँ पहले से बहुत सारे कैंडिडेट थे एंड आई एम लाइक ये तो भंडारा चल रहा है यहाँ पे और इंटरव्यू रूम मुझे ऐसा बोल रहा है आ जाओ बेटा आ जाओ यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता और साला सब कैंडिडेट के थोबड़ों पर बारह बजे हुए थे जैसे साला किडनी बेचने आया आईफोन खरीदने के लिए और वो भी खुद के लिए नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो फिर मैं एक बंदे के साइड में जाकर बैठ गया मैं उसके रिज्यूमे में देखने लग गया टू जस्ट मेक श्योर मेरा रिज्यूमे उसके रिज्यूमे से अच्छा है कि नहीं because this is all about resume तो वह एक्स्ट्रा स्किल का सेक्शन होता है ना उसमें लिख रखा था did digital leadership among hundreds of people मैंने पूछा भाई ये क्या है तो बोला भाई व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और नाम क्या था व्हाट्सएप ग्रुप का आयुष भाई मित्र मंडल हाँ मैं लाइक कुछ भी लिख रखा है फिर मेरा टर्न आया इंटरव्यू के लिए और एच ने पहला स्टूपिड क्वेश्चन पूछा tell me about yourself I am like मैं गधा हूँ ना इतना बड़ा रिज्यूमे बनवा के लाया हूँ तो फिर मैंने बोला my name is Dev Sisodia and and मेरी एक टांग नकली है मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए फिर उसने मेरा रिज्यूमे साइड में रख दिया एंड बोला टेल मी समथिंग जो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं लिखा हो मैंने बोला सोनम गुप्ता बेवफा है और मेरा दोस्त है ना वो बचपन से सिंगल है ले नहीं लिखा रेज्यूमे में बोल फिर आया सबसे घटिया question where do you see yourself in five years मत बोलना शादी करते हुए देखना चाहता अच्छा हूँ तो मत बोलना मत बोलना बच्चे करते हुए देखना चाहता हूँ सो so यार मुझे पता है वीडियो बहुत लेट है और मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था और एनिमेशन भी बहुत इम्प्रूव हुआ है मे बी और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है खड़ी हो गई मजाक मत कर और हाँ मेरी जॉब भी लग गई है हैश टैग एम नल्ला नाव